هل تعرف؟ معظم البلدان لا تتحدث الإنجليزية في المقام الأول، بما في ذلك أنا نفسي لأن لغتي الأم ليست الإنجليزية. لهذا السبب سأشرح اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يمكنها التحويل. اللغة الإنجليزية إلى أي لغة أخرى. دون مزيد من التأخير، دعنا نقفز مباشرة. انتقل إلى دبرس بالنقر فوق الارتباط الذي لم أقم بتقديمه في مربع الوصف. بمجرد وصولك ما عليك سوى النقر فوق البدء مجانا يمكننا الآن رؤية بعض الميزات مثل دبئه فيديو وإنشاء ترجمات وتحويل النص إلى كلام في هذا الفيديو سنحاول دب فيديو لذا فقط انقر فوق مقطع فيديو دب للمتابعة هنا يمكننا دبلجة الفيديو بثلاث طرق رقم واحد أنسخ وألصق روابط يوتيوب ثانياً قم بتحميل مقطع فيديو من نظامنا رقم ثلاثة قم بتوصيل قناتك على يوتيوب وجلب مقاطع الفيديو الخاصة بك الآن في هذا الفيديو سأختار الخيار الأول لذلك سأقوم بنسخ ولصق أحد مقاطع فيديو يوتيوب من يوتيوب بعد لصق رابط يوتيوب انقر فوق التالي للمتابعة للحصول على النتائج المرجوة ما عليك سوى تحديد لغتك المفضلة بالنقر فوق اللغة المستهدفة سواء كانت اللغة الروسية أو الهندية أو أي لغة أخرى من اختيارك على سبيل المثال سأختار هنا اللغة الروسية بمجرد اختيار لغتك حان الوقت لاختيار ممثلنا الصوتي لذا سأختار الممثل الصوتي وألعب من أجلك بمجرد اختيار لغتك المفضلة والممثل الصوتي انقر فوق الزر دعنا نطلق عليها للحصول على النتائج يرجى التحلي بالصبر يستغرق العرض بضع ثوان بمجرد اكتمال معالجة الفيديو انقر فوق مقطع فيديو لمشاهدته حسناً هذه نتيجة برنامجنا التعليمي لا أعرف الروسية في حال كان أي شخص يعرف الروسية يرجى التعليق على نتيجة الفيديو هذه بمجرد الموافقة على هذا الفيديو انقر فوق خيار التنزيل لتنزيل الفيديو الخاص بك آمل أن تتعلم شيئا ما في هذا البرنامج التعليمي وإذا أعجبك الفيديو الخاص بي فيرجى الإعجاب والاشتراك في المزيد من المحتويات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي سأرى في الفيديو التالي شكرا لك وإلى اللقاء